لالا بیا به سبا غب لګو زما غره زوی علا وال اخلم چې هغه سرکوزه بچرته السلام علیکم واجد خان سنګه صاحب څنګه نه خیر جوړ تازه راکړي خبر خو نه تاسو چې څه کوئ ښه رحمه الله څه چلو ناظم صاحب داسې کارو دا نه دا دا زما هغه زوی نه دی هغه لا تورې پېژنې هغه ورکو ماشوم دی یاره سړی دې نه څه ته سودا مودا نه نشي تللی چې بهر وځي کله ته پیسې وتښتي کله بي بي لوري مړه هغه خوراک هغه سودا هم ترې نشي روړی ګوره ستا دې زوی تېنه مخکې بي پیلو دي لکه څه دي هغه دې تختو دي صحیح ده پرون چې کومه جګړه شوې ده دا دې زوی په ده باندې چکم لګولې ده د تېنه بي پیلو دي اخیستی دی خو دا خو د ماشومانو خبرې دي کنه چې تاسو د ماشومانو په سر باندې درغ او بل بس یو بل به کې سرونه مات کړي په داسې جګړې یار زموږ د پښتنو خو دا حل په معمولي خبره باندې جګړې په معمولي خبره جګړه